biz tomonlarda baxshi folbinlar odamlarning uylariga kelib surpani yoyib qon chiqarib fol ochib bir <coughs> nimalar qilib ketishadi shu ishlarning ilmiy yoki diniy asosi isboti bormi e'tiqodimiz va rizqimizdagi barakaga ta'sir qilib qolmaydimi bunday amallar yoki ular to'g'ri foydalimi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah avvalo <clears throat> folbinga borish yoki folbinlik davo qilish o'tgan darslarimizda ham aytib o'tdik bu g'aybni davo qilishga kiradi bir odam men g'aybni bilaman kelajakdagi bo'ladigan ishlardan xabarim bor yoki o'tmishda o'zim guvoh bo'lmagan o'zim xabardor bo'lmagan ishlardan xabarim bor men bilaman deb davo qilishligi u odamning o'sha folbinning e, g'aybni davo qilishi hisoblanadi bizni dinimizda g'aybni bilaman deb davo qilgan odamni kufrda unga kufr nisbat beriladi uni kofir deyiladi chunki g'aybni qur'oni karimning guvohligi bilan alloh taolo qur'oni karimda o'zi naml surasida astaizu aytgin ey muhammad osmonlar va yerlardagilardan hech kim g'aybni bilmaydi faqatgina olloh biladi g'ayb ilmini ollohdan boshqa hech kim osmonlaru yerdagi na insonu na jin bilmaydi ollohni o'zi biladi qachon qayta tirilishlarini ular sezmaydilar deb alloh taolo qur'oni karimda g'aybni bilishlikni faqat o'zining haqqi ekanligini o'zining e, demak e, xususiyati ekanligini alohida demak zikr qilgan bu birinchi masala ikkinchisi bizni ahli sunna val jamoada aqida masalasi e'tiqod masalasi tavhid masalasi birinchi o'rinda o'rganilishi kerak bo'lgan ilm hisoblanadi ana shu aqida ilmini boshlang'ichida imom tahoviy rahmatulloh alayh ahli sunna val jamoaning aqidasini e, demak shakl bilan tayyorlab bergan imom tahoviy rahmatulloh alayhning kitoblarida aqidani bayonida aytiladiki ولا نُصَدِّقُ كاهنا ولا عرافا Biz kohinni va arrof, man g'aybni bilaman deb da'vo qiluvchini tasdiq etmaymiz. Aqidamiz shu, biz ularni gapini tasdiq qilmaymiz. وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُنَّ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ Va yana shuningdek, Qur'onga, sunnatga va bu ummatning ijmosiga zid bo'lgan gaplarni da'vo qiladigan kishilarning ham gapini tasdiq etmaymiz deb bizni o'sha aqida kitobimizda alohida bayoni bor bu aqidani bir bo'lagi bu shunday ekan kim shunaqa narsani bilaman desa demak bu g'aybni da'vo qilgan bo'ladi g'aybni da'vo qilgan kishilar esa kofir bo'lishligi aniq oysha onamiz roziyallohu anhoning e, rivoyat qilgan hadislari bor kim o'zini ertaga nima bo'lishini xabar bera olaman deb davo qilsa deganlar man shunaqa ertalab nima bo'lishidan xabarim bor mani man bilaman desa allohga juda ham katta yolg'on to'qibdi laqad iftaro alallohi deganlar alloh taologa juda katta bo'xton qilibdi tuhmat qilibdi yolg'on to'qibdi deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalomni abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadislari bor bu juda yam muhim narsa bu aqida ham hisoblanadi unda nabiy alayhissalotu vassalom aytadilar imom termiziy bobomiz Э, vatandoshimiz imom termiziy abu iso at termiziy rivoyat qilganlar buni sunanlarida aytadilarki unda man ata arrofan av kahinan kim g'aybni davo qiladigan yoki kohin folbinning oldiga borsa fasoddaqahu bima yaqulu uni aytadigan gapini tasdiq qilsa uni aytgan gapini tasdiqlasa ya to'g'ri aytdilarda bu folbin desa faqad kafara bima unzila ala muhammad u darhaqiqat muhammad alayhissalomga nozil qilingan narsani ya'ni keltirilgan shariatga kofir bo'libdi deganlar bu shunchalik katta gunoh yuqorida aytgandek mahallaga kelgan bitta polbin surpani yoyib olib qanaqadir hayvonni qonini chiqarib odamlarni badaniga surtashi u ayni polbinlik bo'ladi ayni kufr bo'ladi uni o'yiga olib kirgan odam ham gunohning kattasini qildi uni olib kirib uni aytganini tasdiqlaganlar olloh asrasin iymoniga halal bo'lib qoladi shuning uchun musulmonlar bu narsadan juda yam ehtiyot bo'lishlari kerak chunki bu yuqorida aytganimizdek faqatgina ollohning o'ziga xos bo'lgan g'aybni bilaman deb davo qilish bo'ladi kim g'aybni bilaman deb davo qilsa uning kofirligiga butun musulmon ummati ijmo qilganlar vallohu alam bissavob